Kvartstjórinn er í síman. Ég er ekkert orðin að segja með það. Allt þarf maður að gera sjálfur. Nesti. Vega nesti fyrir ungu. Já, aaaah, bakið, bakið alveg. Hefur þú heyrt það, Guðlúi Eisnumstóttur, að mm. konum verður fallið að taka henni hefndi á heimilónum út hérna um stóra heimi? Kattu annan. Já, hennan. Á, ekki kissa okkur bless. það sinn ekki niður að þið elskum. Glindir skjala töskunni. Brjála á síðan glæpa. Og svo er bara að passa að hýtast í þófakvanum. Já. 37 gráður. 37 gráður? Aha, annars hefar degi sig ekki. Nó. Ég hef vissun að það er skýpfalla hjá mig. Átti ekki tunni eitthvað einfaldra bólu þig? Þetta er svo einfald, maður. Það? Svo einfald? Já, ekki það að gerð deg er mjög viðkvæmt í umgengni. Já. En passa bara opna ekki gluggana, ha? tala ekki mjög hátt, þá getur það fallið. Fyrkir þið? Fáðu þið meira inn til minn? Nei, Guð, ég verða að passa mér. Sjáðu þetta hérna, mm. sjáðu þetta hérna. Ég er alveg ruskið út af þessu. Össút ekkert á feitur. Ekki á feitur? Nei, nei, það er miklu betur að vera svolítið bútt að þau. Maður feitnar svo svakalega á pillunni. Ég má náttúrulega ekki vera að bada þetta. Ég er svo stíf með meðrunarkur núna. Æ, ég fæði mér samt eina. Nú sefur hann. En það vakjar hann allan nættur. Ég er að vera brjólaður á þessu. Veistu það? Já. Að þegar að Bjarki var pínulítill, þá vissi ég hreinlega ekki af hann. Var það ekki? Hann vaknaði bara til þess að borða. Já. En þegar að Björk fættist, þá byrjaði nú líka fjörið. Fjörið? En það sem að Björgaði mér var að Erla tók svo mikið mætt í þessu mennir. Jæja. Var það já. Hæ, strákar! Jólasveitinu kominn. <laughs> Svona. Já. Þú var alltaf að byrja að lána mér smá kaffe. Nú já. En ég sé það er kaff á konunni svo ég finn það bara sjálfur vá. Nei, sko. Alveg jafnvel lukkaður hjá mér síðan þegar ég bakaði 1942. 1942? Já, um haustið. Um haustið? Guð! Minnum á. Hva? Ég glemt að taka þér úr trónum. <laughs> Hvað segir við það? <laughs> Hvernig hefur Lillið það? Er hann ekki frekur og feitur eins og pappinn? Hættu þú, Dóri? Sná hvað ég get svara. Ég er gjörsamlega örmann. Ég var bóstala að taka allt í gegn hjá mér. Trúið mér? Jújújú, jújújú, ég var það að segja sko. Jújújú. Nei, ég er að spilur því að taka bóstala allt í gegn hjá mér. Einhvern tíma. Mm. Ég var það að... Dóri minn, mm. Dóri minn fáðuðu meiri bollu. Meiri bollu? Já. Elskan mm. mín. Haldur ég ætla að vera með einhverja gægi með það. Nei! Þetta er með spennandi henni hérna skálinni. Ég er bara að útbúa smán triflja fyrir kvöld. Já, já, já. Þú ert alltaf með þessu björnilegar, mm. ég? Mmm. Mmm. Delicious. Mm. Verður það? Hm. Vitið það, strákar, að ég hef bara svo gaman af þessu. Þetta sagði pappi alltaf þegar við vorum bara saman tveir í eldursunni og það væri míl hér. Já, já. Þú verður endilega að gefa mér einhverja djús í uppskrytta fiskibólum í dós. Mmm, delicious! Já, Dóri minn, það má gera svo óskaplega margt skemmtilegt með fisk. Já. Ég var til dæmis með ísuflakum dæmi. Já. Ég hafði bóðið sigga bróður í matað með alla krakkan, Dóri minn, með alla krakkana. Já. E, nei, það var kvöldi sem að pabbi kom, já, já, já, og, og mamma líka. Já, já. <clears throat> já. já. Uh, Erla var á oddfælofundi, hún hafi komið svo litið seng. Já, já, það kemur þú, það kemur þú. Ég tók ísuflækið og bjóð kræklingasós. Ó, Guður, <laughs> það derti mér um þegar að þú nátti að mér og ég var með buff tartar. Buff? bufftartar, já, mm. það er svo óskaplega gott. Borið fram með hráu ekki í laukring, já, það, jú, jú. Nei, nei, nei, nei, nei, ég barði fram stygg báðum meðin í brauði, sko. Oft kallað hambúrgar. Blú, hambúrgar, hambúrgar. Indi! Hæ? Þetta annars heldur strákan mín að skórætt sé nú eiginlega meira mín delta. Jésus! Ha, ha! Er farið að rigna, þá er ég að fara að taka einn þáttinn. Góði Dóri, látt ekki svona. Það er búið að rigna á kvottin hjá þér í heila viku. Lest okkar! Dóri! Ætlar ekki að taka kaffi? Hvað fóðalega lág honum á að taka í þvotti? Hmm. Hann hefur nú verið í miðri vídeomind ef að ég þekk hann reynd. Nú, fyrirgerðu þetta minn. Hann er nú alveg ótrúlegur. Takk óða við að hitta Dóra er það að þá finnst mér ég vera fullkominn. <laughs> Ah, ég er alltaf svo hrættur um að kapni í sænginni. Veistu það þegar Bjarki var lítill? Já. Þá var ég alltaf ægilega stressaður. Já, var það já? Já, en þegar Björk fættist, já. þá sagði Erla bara við mig, já. hættu þessum endalöysu áhyggjum eða þú fer bara yfirum og taugum. Já, sagði hún það. Já, veistu, ég held að ég sé orðin voðalega slæmur á taugum. Já, heldur þú það, já. Það var eins og í morgun til dæmis. Þá, þá var bara brotnaði alveg saman og fekk þetta svakalega föðusíkiskast. Já, bara út af engu líkamann að ég hef ekki fengið það bara síkast þér. Ég hef alveg verið ágættur. Ég skil bara ekki hvernig þú fyrir að halda mig út í alvöru. Þetta eru miklu minna heima og kemur setna heima á kvöldinu. Ég... Já, þetta var náttúrulega allt annað hjá mér. Já, já. Já, ég erglu þetta ekki í huga. Vinna eftirvinnu eða um helga? Nei. Meðan krakkarnir voru svona lítir. Nei, var það ekki? Nei, hún reynlega rak mig út einu sinni vikur. Rak þú mig út? Já, já, ég líka hans rekt og og sund og hlaupa já, já já, en hún Erla, hún er náttúrulega alveg sérstök já, já, hún, hún, hún, hún er hún er sérstök ég þarf endilega að drífa mér í ljós þegar, þegar þegar Lilli verður verður, verður svolítið stæli Almáttur ætlar það að fengið í magan þá appilsinu sem ég gaf honum í morgun. Veistu það? Að ég var svo heppin með það að mín þau fengu aldrei í magan og ekki í eirun heldur. En það sagði Erla þegar hún var á fæðingadeildinni að ljósfæðirinn sem að tóka móti Björk hefði... Indi! Indriði! Þú glemtir uppskriftinni!